недобрато новина Еј недобрато новина Ке диде жена опита Ке диде жена опита Еј недобрато новина Ке диде жена опита Ке диде жена опита Ој опиваша не знаде Ој опиваша не знаде Кто Одвели бју с родина, одвели бју с родина, але бъбли новина, але бъбли новина. Одвели бју с родина, але бъбли новина.